百秋武道具店の動画皆さんこんにちはこんにちは今日は歴史の勉強をしますこの歴史上の人物は誰でしょうか織田信長坂本龍馬フランシスコ・ザビエル違いますこれは引っ掛け問題です問題をよく見てくださいこうやって大きくして上下を逆さにして 目をつけると正解はペンギンでした。 こんにちは、百種ブログでぬがです。やってますかおー今日はリクエスト動画です。シカちゃんさん、どうもありがとうございます。工夫がないって言われます。どう工夫したらいいでしょうかっていう質問をいただきました。これわかるんですよ。なぜなら僕も逆の立場でね、同じようなことを言うことがあるからなんです。例えば、工夫がないとか、頭を使えとか、相手をもっとよく見ろみたいなことをね、言われる人も多いと思うんです。まあ、剣道の先生ってね、否定的な言葉を使う人が多いんですよね。〇〇がダメだよとか、できてないよとか、 とか、ここが悪いよとか、でもね、大丈夫。シカちゃんさん、喜んで、先生に工夫しろって言われたってことは、もう、基本はできてるってことなんですよ。おめでとうございます。本当におめでとうございます。基本ができてない子に先生はね、工夫しろなんて絶対言わないです。基本ができてると、先生ももっと欲が出てね、もっともっとシカちゃんさんに上手になってもらいたい。そこで出てくる次の言葉が工夫しろなんです。じゃあ一緒に次のレベルに行きましょう。 今日このビデオを見るだけで、そもそも先生が言ってる工夫っていうのは何を言ってるのか、具体的な4つの工夫の方法、練習のポイントがわかるようになります。できるだけわかりやすく説明します。じゃあ早速今日も始めましょう そもそも先生が求めてる工夫っていうのは何のことなんでしょうまずはその工夫っていうのが何かはっきりさせましょう。先生がシカチャーンさんに求めてる工夫とは一体何か今シカチャーンさんはね、基本で習った通りの剣道をやってるんだと思うのね。で、やーめん、やーめん。これは基本の通りだから正しいこと。でもね、ここでちょっと考えてみてほしいの。お互いの稽古や試合だと相手だって打っていきたいでしょそう考えると、基本の通り、やーめんってやってると、相手は本能 で全部避けちゃうのねだって相手だって打たれるの痛いから嫌なんだよ多分今ね試合なんかすると全部相手にこうやって避けられちゃってると思うのね大体合ってるよねそこで工夫っていう話になってくるんです相手が痛いの嫌だからこうやって本能で避けるんだったらその本能の逆を狙わないといけないんだよねそのために相手に予想されるいつもと同じことをやっていたんではダメなんです 例えばシカちゃんさんは中学生かな高校生かな毎朝学校に行って授業を受けると思うんだけど担任の先生の顔を思い浮かべてほしいのね男の先生かな女の先生かな思い浮かべたまあ、仮に男の先生だったとしていつものように朝学校に行って先生が教室に入ってきます出席を取りますって言って ってる先生のズボンのチャックが全開だったらどうするこんな状態で普通に出席取れる例えば次の日にね、先生がズボンを履くのを忘れてたら、またその次の日にバレリーナの格好で入ってきたら、もう先生って突っ込まずにいられないでしょそれが心を動かされるってこと。先生に心を動かされてるの。そこを打たれるんだよ。剣道も同じ、いつもと同じことをやってちゃダメなんだよね。それが工夫。ちなみに、剣道の講談社の先生っていうのは、教室で先生がバレリーナの格好してたぐらいじゃ、絶対に動 動かないよ全身体質で入ってきてもケンタウロスの格好で入ってきても絶対に動きません心を動かさないトレーニングをしてるからなんです 工夫のその1。まずは、攻めと守りを分けてみましょう。今のシカちゃんさんの状態って、さっきも言ったんだけど、攻めも守りも考えず、やーめんやーめんってただ打っていってる状態だと思うね。じゃあ最初の一歩は、自分が今攻めてるのか、守ってるのかを考えてみよう。剣道っていうのは自分も打ちたい、相手も打ちたい。だから、攻めと守りの状態ができるんだよね。相手がぐいぐい攻めてくるとき、自分が守ってるときは、合わせてガンガン ガン打っていかなくてもいいんです。相手が中心線を取ってくると思うから、それを無駄無駄無駄ってこう外してやるだけ。これを続けると相手が勝手に疲れてくれるんです。攻め続けるのがとても疲れるから。じゃあ今度は逆にこっちが攻める番。その場合はグイグイ前に出て、おー、私今攻めちゃってるな効いてる効いてるっていう風に攻めていくんです。そして上手になってくるとだんだん攻めるだけ、守るだけっていうの、これらをね、ミックスできるようになってくるんです。これが攻防一致。攻めながら守 守る。守りながら攻めるってやつだよね。でもやっぱり最初は自分が攻めてるのか、守ってるのか、今どっちなのか、それを知ることから始めてみましょう。 工夫にもう少し入りを大きくしたり、小さくしたり、工夫してみよう。最初構えた時って市内の先と先が触れる位置、食人の間っていうね、剣道は必ずこの遠間からスタートします。そこから一歩入って、一足一刀いわゆる内間まで入るんだけど、この入りを大きく入ったり、小さく入ったり工夫してみましょう。大きくする理由っていうのは、こちらが一歩入ってもね、相手がいつも動かないとしたら、入りが小さすぎる場合が多いんだよね。大きく入るのは勇気がいるの の誰だってその打たれるの嫌だからでもそこを我慢して大きく入ってみるそれが工夫するってこと逆に小さく入る理由っていうのは相手が油断してる時などクイって急に小さく入ると相手が身構えるんだよねそれだけで相手は油断できないから疲れるのよこっちのペースで試合をすることができますまたコテを打ちたい時なんかもそうなんだけど面に比べて距離がコテって近いでしょ面と同じように大きく入っちゃうと間合いが狭くなっちゃうのそういう時も小さく鋭くバッと入ります今入り方を大きく したり小さくしたりしようっていう話をしたんだけどこれと似たような話で早く入ったりゆっくりじわーっと入ったりこれも工夫だよね。 工夫3、攻める場所を変えてみよう。基本は中心線、相手の喉や唾の上を押さえるように攻めるんだけど、このままだと相手にプレッシャーがかかりすぎて、相手は全く動けないんだよね。打ってこれない。例えば小学生や初心者の子にね、打たせる時に中心でこうやって構えたままね、さあ打ってこいっていう人いないと思うのね。必ずさあどうぞって検索開くでしょ市内の中心を自分に向けられてるっていうのはそれぐらい怖いことなんだよね。これを逆に利用してやります。相手に面を打つぞと思わせたい時は、中心を攻めた後、 と、相手の左目を攻めるんです。相手に固定を打つぞって思わせたい時は、中心を攻めた後、相手の右拳の下を攻めるんです。中心を攻めた後っていうのがコツなんですけどね。これ難しい言葉で言うと、緊張と解放なんだよね。ぐっと攻め続けられた緊張が上とか下に反れるから、思わず出てしまう。これも工夫なんだよね。 工夫4、いつもは打つタイミングで打つのをやめてみるっていう工夫をしよう。これは試合が上手な人なんかはよくやると思うんだけど、いつもは一歩入ってメーンって出るのに、そこで打たないんですよ。そこで止まるの。え、打たんのかいって突っ込みたくなる。要はタイミングをずらされるわけだよね。これはいつも一緒に稽古してる相手になればなるほど効きます。タイミングを狂わされると打たんのかいってビクって動いちゃう。注意点としては、これは上の先生には通用しません。覚えてるかな上 上の先生は全身タイツでもケンタウロスの格好でも動かないって話上の先生に試すのはやめてどんどんかかっていく傾向をした方が何倍もいいですこの工夫をやるんだったら同級生か、まあ、ちょっと下ぐらいの人にやるといいと思いますね 練習のポイント。今日は4つの工夫をお話ししましたけど、他にも色々あるんですよね。例えば4つって話です。練習のポイントとしては、いつもと違う動きを試したら、とにかく相手の反応を見ることに集中してください。相手の反応を見ることに集中すると、どんどん打たれちゃうんです。 コツは打たれることなんですよね。相手に避けられるぐらい、自分が避けるぐらいだったら、打たれる方が何倍もいいです。そうやって相手の反応が見えるようになると、打たれなくなるんです。今までと違うこと、新しいことをやろうとすると、最初は必ず打たれます。そこで打たれるのを嫌だって言って元に戻さないでください。上達っていうのは、どんどん打たれた先にあります。シカチャーンさん、頑張って今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ